aboiando no orbe estacional e ineludible do teu influxo, amosase fútil o continente da carne, mesmo pretensioso, na exhalación última. É ben sabido que a talapa máis vizosa acabou convertida en cinza, acariñada polo vento.